23 будет Александр Григорьевич. Какой ваш прогноз? Тяжелый Я вам будет самым удачным. Спасибо. Не переживайте. Будет нормально. Александр Григорьевич, А как может быть, а в Новый год будет самое хорошее. И вам хорошего настроения.